водить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь, ты меня никогда не увидишь, заслонивший тебя от простуды. Я подумаю, я тебя никогда не увижу, я тебя никогда не забуду. Не мигают, слезятся от ветра, безнадежные карие вишни возвращаются попадаться плохая примета. Я тебя никогда не увижу, даже если вернемся на землю. Мы вторично согласно Гафизу, мы, конечно, с тобой. тебя никогда не увижу. И качнутся бессмысленной высью Пара фраз, долетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу. Я тебя никогда